MNA a entrepris à partir de 2009-2010 un rééquilibrage de son encours et donc elle a volontairement baissé <clears throat> ses expositions euh, en fonction de la péréquation des régions. Donc il fallait être plus exposé dans certaines zones urbaines que dans certaines zones rurales, en abandonnant aucunement aucune région, ne fermant aucune agence, mais en euh, modérant l'activité dans certaines régions par rapport à d'autres. Donc c'est à partir de 2008, euh, nous avons entrepris de décroiser avec l'implémentation du central de risque interne hébergé par MNA, dans laquelle versent nos confrères et nous-mêmes, et qui permettent de, vérifier si le client est ou pas client de plusieurs institutions. Chez tous les acteurs du marché, 30% environ du portefeuille était constitué de clients qui avaient des crédits ici et là et qui recelait un risque potentiel pour l'avenir. MNA représentait quelque chose comme 40%, 45% de, des encours. Euh, modérant son activité, ça a baissé aussi la base. Elle a fait ça assez vite. Les impayés rapportés aux productions importantes antérieures ont fait croire que le taux de part sur le portefeuille euh, a augmenté. En fait, euh, les courbes générationnelles ne reflètent pas la crise. Mais ça, les partenaires l'ont bien compris.